alaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaama walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka ad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kuukiin hay asxaabi see tihiin fiicantihiin maasha allah ana waa idin fiican alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajeynaya idinkana inaa caafimaad qabtiin inta xanuus ilaaha caafiya inta caafimaad qabtan ilaahay u siyaadiyo maasha allah farxiyo maxay idiin wadaa maanta hadduu ilaahay idmo waxaan samaysananaa baardha dooneed laga dhigaayo hadduu ilaahay idmo oo casri ahaana ugu talagalay wax aragtidaa ka dhigan kartaa quraac xitaa waa ka dhigan kartaa wax culeysee eh malahan inta waxaan ku haystaa nus kiilo iyo rubac bardha ah qiyaasta nus kiilo iyo rubac camileed waaye waa soo jarjar saasa usoo jarjara waa soo kariyey biyaan kusoo kariyay cusbo yaraan kusoo daray biyaha waa ku kariyay kadib waa kasoo babaxsaday way karsantaha ujeediina umalaynaa inta waxaan ku haystaa karooto iyo kamsar caleen karootadu waa soo hoolay intana kamsar caleen aan soo jarjaraan ku haystaa inta waxaan ku haystaa digirka cagaarta eh oo beniska ah, cagaarka ah waayo oo diyaarsan gasac ku jirto waay noocan gasac ku jirto ayadoo ceerin haddaa haysatid inaad karsatid aa ku darsan kartaa intana waxaan ku haystaa jiis jiis mushrola jiis aan ku haystaa jiiska diyaarsan ama farmaajo saa u taqaanid aan inta ku haystaa iyo xawaajiyaasha iyo cusbada inshaa allah intaasna waan ku dardarayaa hadda waxaan sameynaya baradhadan aan soo jijibinayaa insha allah hataa markay kugu horeysa soo booqatay janaalkayga subscribe io saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walbo cusub aan soo gelsho laag saar commentiga naga soo dhisa iyo laagta insha allah sii shaar garay asxaabtaada la wadaag waa kaasa asxaabteyda aan jeclaha iisoo dhadhawaada haddana waxaan sameynaynaa baradhadan soo jijabsanaynaa asxaab waa kanaan waa saana usoo jijibiya daqiiqa kasoo dhiga idaran oo jeediina maleynaha saasa usoo jijibiyay hadda waxaan kusoo darayaa digirtii waxaan kaloo kusoo darayaa karootadii iyo kamsartii kusoo darayaa waxaan kaloo kusoo darayaa jiiskii quusayaa hadda kadib aan waxyaabaha kale kusoo dardarayaa intaan markaa isku jartid oo isku qasaysaa waa kana asxaabaya waa isku soo qasay hadda waxaan kusoo daraya xawaajiyaashii iyo conflower ama waranko qaando waranko eh warankada xalwada lagu darsado qaando kusoo daraya insha allah geediina umalaynaa ah. waxaan kaloo kusoo darayaa cusbo yar waxaan kaloo kusoo darayaa hawaajiga laba nooc waayo noocaasna kusoo darayaa waxaan ku qasayaa haddana warankada waxaan halka qaando ugu daray way adkeynaysaa adeegay ka dhigaysaa bes caawa kan waa soo diyaariye oo jeedinsa usoo diyaariye inta waxaa igu diyaarsan rootiga qalalan oo shiidan rootiga shiidan rootiga shiidan waa kanaa fahanteen oo doorada lagu darsado micnaha lagu dubo waaye waa kaasa rootiga shiidana inta igu jiro inta waxaa igu jiro laba xabo ukun aan soo jibiye waa soo garaacay ujeedi oh, inaa maleynaa laba xabo ukuna igu jirto waxaan sameynayaa hadda saasaan leeyahay t marka hore saasaa leedaha waa simee kadiba saas leedaha jeedin mm. wax iska fudud waaye kadib saxanaan saarayaa saxankaasaan saarayaa bahashaas bahasha biscuitka lagu sameeyo bahalada yaryarka la socdaan waa haddaa fur haysatidna furkaasaa ku jaranaya hadda ana saasaa ugu jaraayaa maagtaasaa ujeediinaa maleynaa saasaa uwada diyaarsanaya iyaga dhan casriyahan ma aragteen waa laga sheekeyna waa laga sheekeyna maasha allah casriya aada iyo aada u macaan waaye ka faaiideysta iideysta insha allah videoga dhameysto ilaa bilaaw ilaa dhammaad wax un waa ka faa-iideysaa brotiin uu leeyahay ujeedeen waxaan ku dardaray maasha allah kaal iska arag waay kaal iska arag haddana sidii aan u dhigayaa لحظة انفجرها عندنا وهكذا رح نسلسل القودية هاي سيدا دونت كعملية اليواعي الله جرجرها saas la dhahaaye ilaa labada dhinac waa kasimeysaa kadib meeshii haddana saaraya haddana sidii aan u jarayaa waa kaasaa maasha allah asxaabe saana kusoo wada dhameynaa hadda waa ila fahanteen aan ah, saan u sameynaayo asxaabteyda qaaliga saana kusoo wada dhameynaa insha allah dhammaantood waa idin tusaysaa u dubaayo asxaab u jeediin maasha allah saana usoo wada diyaariyey afar saxanaan kusoo kala riiriday saana u wada diyaariyey dhammaantood oo ujeediina maleynaa dhexdiisa soo ugu bibixiye hadda waxaan sameynaa ukunti intii ugu diyaarsan ko ukunta ku ridaa kadib haddana rootiga qalalnaa oo shiidnaa idin tusaayaan ku dhex ridaaya rootigana waa kana intuu igu diyaarsan yahay saasaa rootiga laba xaba camilada rootiga kusii diyaarsanaa saliidda way ii saaran tahay dabka waa kanaa saliidda dabka ii saaran tahay waxaan sugaa intay iisoo kulaanayso markay iisoo kulaato kadib aan kusoo ridayaa insha allah ila socdo asxaab haddaa soo kulaata umaleynaa kana ku fiirinaya insha allah haduu kan caadi usoo karo soo soo kulaatay barta caadi aan ku fiirinayo waayaa هنا ان شاء الله هذا صانع بصور هدايا بسم الله الترتيب او بصور دنيسه كده صانع بصور دياري تاسه وكل كليه جايبينها عملناها lasoo gagashanay kadib aa kudhex ku dhex ridanay halkaan dee saas waaye marka markaasta asxaabi usoo gudgudiyey kan hadda dhowaa kusoo rida laakiin labadana horeysay labadana saasay usoo gududatay oo jeediyan kadib aan ka bixinayaa markay haddana hoos kusoo gududato la socdo marka insha allah waa kana asxaabi haddana diyaar waayo waa ka bixinayaa hal horan ka bixiyey halkaas haddana hadda waa ka bixina kanaa ka bixinaya insha allah kan wax yara sugayaa weli waa kana hadda halkii kale haddana noo diyaar waayo haddaa kusoo ridinaya haddana qaybtii saxda xabaan ka bixiyaya waxaan ku riday bastamiirka aan soo saaray tiish qaybtii kale waa kusoo ridayaa insha allah jeediin saana kusoo dhameynaya insha allah dhammaantood hadda kuwaan waa ka bidbixinaya way bislaadeen waa kana asxaabiyahay maasha allah saana usoo diyaariye bardhadeena diyaare noo tahay waa taasaasay kusoo baxda ujeediin waa kaasaa iyada dhan gaduud maasha allah kaaliska aragay nooga soo baxday si fiican fiicanay u kartay maasha allah haddana waa idin tusaayaa goynayaa insha allah korkeediina umaleynaya dhexdeedana maasha allah waa kaasa kaa sakaaliskaariga kusoo baxday waaw waayaan ku dhahay lagama sheekeyn karo walaa casirii shidanaan ku dhah kusoo dhadhawaada maasha allah idinkana soo tijaabiya se idinku soo baxdo insha allahu tacaala wakasaa maasha allah bliis hadday waa ku cusubtaha janaalkayga subscribe io saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walbo cusub laag saar commenti qurux badan hoos nooga soo qor insha allah hadda hore noola joogta hadda hadda nagu cusub tahayna subscribe-ka naga iloobin insha allah soo dhadhawaada dhammaantiin waa idin jeclaa asxaabteeda qaaliga walaalahayga qaaliga ilaahay kheyraa idiin siiyo saa ii soo dhiirgelisaan waa ku mahadsantihiin waa idinka mahad celinaya kun iyo kow jeer waa kaasaa intaan ku kulmi doono kulankan iyo kula lamid ah ama video cusub intaan kasoo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye Your